If you wanna travel, then go alone Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go magandang good evening sa inyong lahat guys. Ayan, wala tayong sweldo. Hindi tayo nakakuha. Bad delayed na naman guys. Nag-ano kasi, nag, parang may inayos ata yung MIN. Nagpalit din ng mga rules eh. Baka dahil dun guys. Kala ko sa South tayo kasi every Friday South namin. <laughs> Hindi pala. Ah, shoutout muna tayo mga loady Shout kay John Marco Bernardino Guarpole. Welcome stream. First, uy, eh, nunguna si Idol. Tuan natin yun, mga nangunguna. <laughs> ayan, ayan. Maritet, ayan. Shirley, Charwin, Laika. Ace. Ayan, na. Sino pa, sino pa? Ayan, magandang gabi sa inyong lahat, guys. Pa-share, pa-share naman ang live. Ay, maraming salamat sa mga nag-share, mga lods. Meron na pala nag-share na pala. Thank you, thank you. Ay, si Nico, salamat din sa pag-share, idol. Tapos Marvin, kumusta, kumusta? Wala tayong sweldo ngayon eh. Kaya magra-rank lang tayo, magra-rank. Uy, sino to? Jefferson Allen. Sino si Jefferson Allen? Andito ba sa live natin to? Jefferson Allen, wala. Wala naman to eh. Kailangan nasa live. Nasa live dapat. Ta tapos meron siyang share badge. Mga lods para masali, di ba guys? Kaya dahil wala, wala tayong kano, kalaro ngayon, tayo na lang ulit. Ayan, papa M2 tayo ngayon, M2. Kala ko makakadraw tayo ngayon. Mataas pa naman yung sasawuri natin, mga nasa 6k diamonds. Ito kasing natirang diamonds dito, reserve na to eh. Kulang pa nga ng 400. baka bukas ko makuha yung ano, yung sweldo natin sa student leaders. Kasi nag, ano, nag-casting tayo dun last time. Na 6k diamonds din yun guys. Yung pag nakuha ko yun siguro ano, doon na lang natin nilalagay yung draw natin. Epic skin lang ibibigay ko guys, epic skin Idodraw lahat natin yun. Sana marami sumali. I didn't cure the pain. I harnessed Need some stitches? I can help. Dr. Marvin! Ano, ano? Nag-live ba si Labchara ngayon nag-live? Mag-share naman ang live natin, Dr. Marvin. Ah, sakit ng... Oh? Grabe. Baka saglit lang ako ngayon, mga lod. Hanggang ngayon, hindi pa umuokay itong mata ko ah. Bale, pang 3 days na ngayon guys. 3 days. Baka kailangan ako matulog ulit ng 10 hours. 10 <laughs> hours ko nga. Eh, kumusta naman ang mga lodi nating 70 live viewers dyan, mga lod? I'm not a single worthy foe. Eudora na lang muna tayo guys. Dito tayo nanalo kahapon. Tuloy-tuloy yung panalo natin dito. 7 win streak. Guys, bumalik tayo ng top 1. Ayan. Ziggy is my name. At sa'yo, subscriber Maria, kamusta, kamusta ang gabi mo? Come on. Napasahod. Napasahod. Come and join me Your in my dream world. Wala pa sahod! I'm bound by nothing, be it family or destiny. I am the moonlight that breaks through the darkness. Ayun, ayun, ayun lang. Shout to your subscriber Maria. Uy, 8 months na, 8 months na. Ano bang ano natin dyan? Ah... Uh, <laughs> what's your command? Ilan na lang ba subscriber natin? Apat na lang ata, no? Mamaya, tingnan ko mamaya. Alam ko, aapat na lang. Eh. Set me on fire and I'll Ay, nasa na, subscribers. Maganda ba't pick natin? Maganda ba? Ay, gagi, may gigi pala, oh. Ayun lang, ayun lang, may funny, may funny. Papakunat muna tayo kagad guys, no? Delikado eh. Saka na tayo maglagay ng maraming uh, damage pag nabuo na natin yung dominant. Wala eh, funny. Mag-GG lang ako dun. <laughs> 5,415 points si, ano, subscriber Maria natin. 5K. I'm a lone wolf. I'm a, I'm a, I'm a lone wolf. I'm a, I'm a, I'm a lone wolf. I'm a, I'm a, I'm a lone wolf. I'm a, I'm a, I'm a lone wolf. leaves the battlefield. Smash them! All troops deployed! All troops deployed! Relax muna tayo, relax. The more your fear grows, the smaller you... Ay, puta na! Isip to ha, ah, kuryente nga rin kita. Langya kala mo ikaw lang ha. Ah. Langya ka ha. Let's see who has the last laugh. Would you like to have a drink with me? Eh, putyang gala, Hindi ko na uli Sorry, sorry. Atras muna tayo, mga And you will soon know as well. The more your fear grows, the smaller. Grabe naman yun. Wala pa tayong bawat. is not magic itself, but the way you use it. Subscriber Alien Ramos, maraming salamat sa pagdalaw. Ayan, nakita ko na eh. It's watching eh. <laughs> ayan, ayan. Happy streaming. Thank you, thank you. Ah, madali lang ako ngayon. I know who I Grabe, ano? wala pa tayong sahod. Magdodro sana ako ng epic ngayon eh. Kaso ah, wala. Give life to magic. Sa problema Not yung magic. salary lag namin. Ano? Hindi ko alam ba't nagkakaganon. Lightning? Ano ba yan? Naku, first game talo. Pwede magtanong po. Nasaan na Sara si baby ko? Ano? Bakit wala siya? Pag tinet mo yan, dire-diretso mo lang. Huwag ka na mag-enter, Lord. Para hindi mahaba. <laughs> Baka nakipag-date idol Marvin. Pinagpalit na tayo. Pinagpalit na tayo, idol. Give life to magic. Not magic to life. Utang ina, oh. To change the world, start by changing yourself. Ready na kami. Would you like to have a drink with me? Putang ina oh. Hindi ko nakita. Out of control. Andun na pala si Balbon. Nice one, nice one. Nahuli, nahuli. Gigi, mamamatay na naman yun. Kita idol. Our turret has been destroyed. Kaya mo yan. <laughs> sana nga, sana nga. 1 to 2 death pa lang tayo eh. Kaya batid sa mga kasama ko. Dami na. Lightning strike! What limits you is not magic itself, but the way you use it. Kapera lang muna ako, gagi itong mga to ah. Pag ako nagkapera, ako, sabi ko nga sa inyo. 600, 600. Lightning? Ito, hindi pala mastan yun nga pala pag nag, ah, ano, no? Pag nag-skill, hindi mastan. Napalapit na naman tayo. Patay na naman tayo, pre! Okay, patay, patay. The more your fear grows, the smaller you become. Lightning? Hmm, patay ka, balbon! <laughs> Utang ina, pasok kayo ng pasok ha. Ah. Kahit etong inhibitor turrets na lang ang anahin natin. Ipentahan natin, wala eh. Another word for compromise is failure. I know What limits you okay, is not na, magic tayo. but the way you use it. Okay, gabi, marami pa. Ito na lang, batayin ko, bumag to eh. Kita nyo, nakakaligtas dahil sa skill na <laughs> Um, Ito na lang, sunugin na lang natin. <laughs> Hindi maramdaman yung bawas ko eh. you Don't you know? I fell for gold. I fell for fools. Gold. What did I know? What did I know? Change the world. Start by changing. Walang SSD ginamit niya eh. Uy, mamaya walang SSD ginamit. Yan na, putang ina. Putang ina talaga yan, bumangga bang. Bleeder, bleeder. Ay! Putang ina, muntik na oh. muntik na guys. What limits you is not magic itself. Grabe naman yarn. You use it. Talo agad tayo. Putang ina, ba't tayo natatalo? Nalubog sila ni Fanny. Ang yung Fanny yan ah. Gold, I fell for fools. Gold, what? The more your fear grows, the smaller you become. One three, one three, konti na lang. Dali. Makakaipon tayo, basta depensa, depensa lang. Would you like to have a drink with me? Takbo muna, takbo muna. Walang ano, mag... Walang... Wala akong pang standard. God. Hmm, loko ka, putang ina. Tore! Tore pamor! Tore pamor ka, idol ah. to change the world. Start by changing yourself. Konti na lang, 600 na lang. Mamatay kayo, pre. Kunti pa, kunti pa. Mortality is not magic itself, but the way you use it. Lightning, strike! Kaya, hindi na tulog. Ayan pa lang, kabubuo ko pa lang yung pagtunog eh. Mamaya, patay na yon pag ano. Nagganon-ganon pa guys, patay na yung susunod. May pantulog na tayo mga lod. Tingin ang mata ko ah. The more your fear grows, the smaller the lightning strike! I know who and you will soon as well. Ginagawa ng mga kalaban. kayo, 1k na lang ha. Ah. Kukomboyin ko mukha kami eh, oh. Give lightning strike! Kulat, putek na yun. Nine hundred, nine hundred, chate, be, nine, nine hundred na lang. Give life to magic, not magic to life. To change the world, start by changing Lagi Lord na. 300 po kailangan ko, awit. Would you like to have a drink with me? Lightning? Another word for compromise is failure. is oh, not ready. To change the world, start by changing yourself. Initiate what limits you is not magic itself. Yung mga game, bakit ka nagmumura? nagmumura ba ako? Sorry, sorry. Putang ina, ako, Hindi mura yun. last laugh. Nanay ng pusa. Pusa, ina. <laughs> I know who I am, and you will changing. Would you like to... Your team destroyed the turret. Initiate retreat. Lightning. Strike. Tara, Tara, for the win! For the last, tawag dito, Clash. Arthur Minyay, welcome stream. Good night sa'yo, sa'yo, Idol Marvin. Thank you, thank you sa pagtambay. For the last clash na to, kaso ubos. Maunang mabuhay si, ano, si, tawag nito, Mia. Wait a second. durog ngayon. What limits you is not magic itself, but the way you use it. change the world. see who has the last laugh. Lightning? Tapos na kayo, mimics you is not magic itself, but the way Patribol guild pa nga, mga lods. Ah, Palalo na! <laughs> ako nagpanalo guys, ako nagpanalo, promise. Hindi niya lang napansin para ako nagpanalo. <laughs> Tekken tayo versus Diggy oh. Ay, gagi kalambot. Hmm. Ay gagi, Starlight din na to, si Dini. Din to guys. Sino yung mga yan? Sino yung mga yan? Tingnan natin. na. Ba't pinalo nila ako? Wait, lang ko lang. Baka may pinapapalo. follow sa akin saglit ha. Ah. Ba't kaya? Meron ba kaming ano, jamming? Sino sila? Sino to ba nagpala sa akin? streamer. Ba't kaya? May game kaya kami? Hindi ko alam eh. Tagal mag-loading ah. Brighter together! Okay, ranking gang game na tayo guys. 5 win, 5 win na lang mga lod. Five win streak na lang mga lodi. Digi is my crap. Digi is my name. Gagi, binan si Digi. binan si Digi, binan? Time to drop uh, the beat of the flash. True love is like blood. Wala pa rin. Alas 9, 9.39 na. Pag wala pang wala pa yung 9 p.m. tapos wala akong sahod, next week na ulit is to trick Ayan, gagi. Ano ba nangyayari? Maki-osyososo <laughs> nga ako. Fun is all that matters. Hope we'll find a way. Even Beck daw eh. Bakit takot na takot kayo kay Beck? Kaya mo sabi, sabi eh. Sumusunod lang ako eh. I am the power of light incarnate. Wala ata talagang sahod. Wala ata po kasi inuna nila yung regional pero malay nyo minsan nagsisend sila late. Kaya hindi throw ko sa gusto na event na upload pa. <laughs> Awit! It's our showtime! Okay, wiwila ako saglit habang nagpipiking pa sila mga lods. Magsishare lang ako saglit. frozen for too long. The Dragonborn is back! Ayun, may Valer na kalaban, no? Oh. Roger. Got 67k live viewers sa atin mga loads. the battlefield. Smash them! All troops Another word for compromise is failure. to lang natin, no? Tapos mag-out na tayo. Not magic to life. Start by changing yourself. I know who you are. Ayan kasi mga kup. Mga kup kasi kayo, free. Hehehe. your fear grows, the smaller you become. Jadi big, biglang bumaba agad yung ano eh. Biglang bumaba agad yung buhay niya. Baba ka agad eh. Would you like to have a drink with me? <laughs> Let's see who has the last laugh. naglalag. Let's see who has the last laugh. Kulang, kulang. Balik tayo. Kaya nag-yellow ting na okay lang kanin. change the world. Start by saying lightning, strike! Visit na yan, sobrang lag. Buti nakakapatay tayo. taglalag. Kagalik ko muna speed mode. <laughs> Mas malag pag wala speed mode eh. Clear cache natin mamaya mag-reconnect tayo. Pangit ng laro pero nakakatatlo na tayo. Nakaka-3 kills na tayo. What limits you is not magic. Lightning? who has the last laugh. I know who I am, and you will soon know as well. Lightning? What limits you is not magic itself, but the way you use it. like to have a drink with me? Sundan lang natin tong core. Malakas damage ito pag nasuportan. The smaller you become, Okay, wipe out na ata. Push na tayo, push, push. Top push, top push. Lightning? nakuha na namin yung alert. yung tore namin sa susunod na laban. namang kasama. kasi kayo. Eh, Nag-zero kill pa sila eh. Dapat yung mga minion na lang pinatay nila. Huli na ang lahat. Brig. Apat na laban na lang. Apat na laban na lang. Pero bago ang lahat, Magka-cash. ano muna tayo, clear cash muna tayo. Green naman eh. 98 nga lang. Clear muna tayo guys. Você tá ganhando. making me stronger. Share, share, share. Wala, delayed na. Wait lang na siya 70k live viewers natin mga Lodi. Maraming salamat. Truth, Virology is my craft, Diggy is my name. True love is like blood. The enemy is picking. Your team is 3,000 worlds and not a single worthy foe. power of light incarnate. I see lots of prey. The enemy eh, magandang gabi sa inyong lahat guys. Shout 76k live viewers natin. Kumusta naman ang gabi nyo mga Lodi? Ayan, 2 wins na tayo. 2 wins streak na tayo guys. Etong anong to, etong gabing to. Ayan, 2 wins streak. Sniper ready. Give me a target. Pick a hero. A win streak. Streak pala, 3, tatlong beses no? 2 <laughs> wins pa lang. Ayan, pag to nanalo, strict na tayo guys. You should be ashamed for not trusting yourself. Titik to na tayo bukas. Medyo mahirap galawan sa Mythical Glory. 700 lang narating ko doon dati. Pero try natin magpa 1,000 ngayon. Bibira kasi assignment eh. Wala gano'ng assignment si Mundo. Tsaka kukunti rin yung dumadalaw kasi wala tayong ganong giveaway. <laughs> Awin. Should petals fall? I, Minotaur, will finish off what was left undone. 1 hour and 6 minutes na pala tayo mga lods. Ay gagi, merong ano, Lancelot oh. to. Kukuha ulit ako ng ano, dominance. Para mag-proc yun pag bumili tayo ng uh, lightning truncheon. Anong tawag na sa transient na yun? Lightning. No? Para mag-proc yung mana ng ano, dominant. tara, tara. Ayan, dominance tayo guys ha, para kay Pani. dominance tayo mga Pero bago ang lahat, muna tayo, Give life to magic, not magic to life. The more your fear grows, Nalasip ko lahat. Nakakadalawa na tayo. Kabuenas naman natin. the world, start by changing yourself. Launch attack! Wait. What limits you is not magic itself, but the way you use it. Another word for compromise is failure. Wala, wala. Bulilyasa tayo doon. Mamaya na tayo babalik sa MM. Baba naman dalawan natin. Vapor lang muna ako, guys. Ako pinuha na lahat. Gagi si Katya. Ako sana magle-level ko eh. Would you like to have a drink with me? yan eh. Palitin natin yan. Makubutan yan. The more your fear grows, the smaller you become. Would you like to have a drink with me? Putak inang yan, oh. Nakuha na naman tayo. Okay lang, lamang pa rin, lamang pa rin. Give life to magic. Tara, basag tayo. Not magic to life. Let's see who has the last one. Oh, patay ito, patay ito. I know who I am, and you will... Lightning? Strike! Pagkatan nyo, kakalampag yan! Nahabol ako, nahabol ako! <laughs> Charot! Uy, naka-double kill si Idol na ito, na ito. 1.3k lamang namin. John Marco, welcome to stream. What limits you is not magic itself, but the way you use it. Ah, depensa muna pala tayo. May Lancelot nga pala. Dominance muna tayo guys para sa Lancelot. natin kung nasan yung mga kalaban sa mapa para alam natin kung anong gagawin natin. To change the world, start by changing yourself. Hindi makakapush yan, no? Oh. Tatlo yun, tatlo. Let's see who has Wasak na wasak ang puso ni Nasiba. Ito na ito, hinabol ni Kaja. Takot siya kay Kaja eh. Tatalian siya eh. Alam kasi. Naglantilot ka pa. Would you like to have a drink with me? Balagbag to, balagbag. <laughs> balagbag to guys. Balagbag to guys. Putang ina oh. Huli. isang ano combo lang. One combo for your life. Okay, 400 na lang, 400. Meron na tayong dominant. Nagtataka kayo, bakit na dominant tayo, no? Para kay, ano yan, kay Lancelot. Para hindi tayo ma-one-hit combo, guys. Ayan, papalitan natin yan ng, ano, ng pangpasakit pag full ano na tayo full equipment na. Lock item ba? Lock item. So, kita nyo, hindi ako basta-basta mamamatay dyan. Babalagbagin ko pa yan. Putang ina, wala na tayong pang skill. Tek na yan, oh. Alanganin ko, oh. Putang ina, oh. Alanganin pa yung pasok. Buti na lang meron tayong armor, guys. Nabuo. Nabuo. Ayan, lightning transient na tayo para mag-proc yung mana ng dominant ice. Ayan. Launch attack! Give life to magic, not magic. Hindi yeah, marunong yung Lancelot, nahuhuli ko eh. Yung mga magagaling mag-Lancelot, hindi ko ma-stun eh. Nahuli ko yun. Awit. to change the Ba't nag-lancelot pa yun? Hilaw naman. Hilaw yung lancelot mo yun. Lightning? the more your fear grows, the smaller you become. Out na. Patay na yung dalawa The more your fear grows, dala na malaking dragon eh. Okay, 3-2. Sayang yun, tinakbo ni Kaya. Let's see who has the last laugh. Oh, is not ready. Would you like to have a drink with me? Another word for compromise is failure. ang gala. is out of control. Nahabol ni. Takbo dyan, hindi tayo matakbo. Bale, nakuha na yung Lord. Comment to Nis, maraming salamat sa pagdalaw, Lodi. Magandang gabi sa'yo, Lord. Okay, 5k na, 5k na. Chamba na lang natin si Lancelot Nilaw. Kunin ko lang itong 1-3 para meron tayong movement speed tsaka 400 uh, HP. Ayan. Para mas makunat pa tayo. Ang importante may bato ko lang yung stun tsaka S8 bago tayo mamatay. Hehehe <laughs> Okay, nag naggugut na nanggugulo sila sa baba tsaka sa top. Babasahin ko tong mid, di ba? Ito yung maganda, counter push. Counter push natin. Give life, not magic, life. Putang ina! Hindi ko pa napatay yun, wala. tela to. Inistan ko na yun eh. Pero nagbasag na lang ako, pero okay lang. Kantira na lang yan. Wala na yan, wala na yan. Pwede na i-backdoor yan. Gagi, namatay pa tayo. but i Would you like to have a drink with me? 17 MS na, okay na. Green ping na, ano kaming oras na to? Alas 10. To change the world, start by changing yourself. Kanina ka pa eh. <laughs> Okay, panalo na naman. Wipe out. Lagi, daming minion. No? Hmm. Paano mo pa madidepensa niya? Pre, na nastan ko pa siya, patay. <laughs> nastan ko pa siya, patay. Sa combo lang, sa combo mukha. Kaya ba natin pamitig to to ngayon? Uy, number 1 na ulit tayo. Number 1 na ulit, guys. Isang talo, kailangan manalo ka ng tatlo, no? Para makabalik lang. Wala, ayaw na mag-back. Anyari? Nilolo ko pa rin. lantern. Blessing lantern. Invite Lord, pahingi ng ticket. Wala ako. last 3 games, last 3 games mga lowbies. Last 3, last 3. tayo, mitik to na. Tapos pa M1 tayo sa ano, lunes, no? They say fools believe in it So I guess I'm one of them Horology is my Yun pa rin, ano, Dora pa rin tayo, Eudora Top 1 na, top 1 na To live ay, may free na naman ba sa Epic Games? Sino yan? Bagong hero. Bakit pinapaban niya yan? Nakakabutis ah, ah, kayo. Atom ah, lang, Silver. Mag-Eudora tayo eh. Si Jaber lang pumapatay sa akin. Nagtatago siya tapos pagpapunta na tayo sa kahit sinachamba. Nako, mukhang talo to ha. Ah. Nega kagad yung kalaban. Ay, yung kasama. Mukhang talo tayo dito ha. Ah. Sniper ready. Give me a target. destroy and conquer. You should be ashamed for not trusting yourself. sharean Wipe out all the injustice in the ah. world. When the body suffers, the spirit, the spirit blooms. blooms. the evil to hide. Awit, awit. Lalive bitin tayo kay na ano ay. Ay, naka-live! si Onis! Parang binisita ko na to kanina. Eh. Music series when it came out, as well as on the live servers for many hours now, which is allowing me to get you guys this guy. That's I tapos na siya, review. Nakapag-live na pala siya. ito no. Uy, yan o. Naglalag na naman na. Ayoko yan. disconnect natin tapos reconnect. Nagulpian na pala sila dun. Give life idea niya eh. Alam mo gawa. nagpabawi pa. nagpabawi pa eh. Would you like to have a drink with me? Affiliate Gaming, mga lord. Lagi na nakuha yung turtle eh. Ayoko sa mga ito eh. O, pusangin na kayo. Lightning? Wala, wala, wala. Bak na, bak na. Wala pang ano, lakas yung bawas natin eh. To change the world, Start by changing yourself. Dala lang idol, thank you, thank you Lord. for compromise is Wala sa pagdaan. Malaking bagay yan. Kaya <laughs> sa pag-share. Gagi, patay kayo. Papunta pa ako. Ayun, naglalag pa tayo. Pusang ina, oh, patay ko. Oh. Patay oh, idol. Lightning tinest ko pa. Tapos hindi ko nakuha yung game Give life to magic, not magic to life. Tagal rumus, rumus fund ng mage. Tagal ka dyan. Kararating ko lang eh. Oh, bigay mo na yan. Ang dami nila dyan, oh, apat. Bigay mo na yan. Takbo ka, takbo. Takbo lang, takbo lang, pre. Takbo lang, pre. Lightning? takbo siya eh. Tapos si Dolo eh. Aray ko gagi, tinamaan pa rin ako. Would you like to have a drink with me? Basang inang yan oh. Lightning? Ah, matay tayo. Atras mo na ako. Mali pa yung flicker ko gagi. Salamat din sa dalaw. <laughs> thank you, thank you. Dito tayo, dito tayo. Ito, eto, ito, ito. Ito na! Isang ina! Patay ka! tayo makakapag-back, nandun yung alinta eh. Kailangan diretso lang. Kasi pag lumiko ka doon, mas lalo ka may slow. <laughs> ah, dire-diretso lang tayo. Pusuan natin si Athena mo. Habang patay tayo, di ba? Give life to magic, not magic to life. Lightning? effect na yung to. Hindi tuloy natapos yung ano niya. Ang gagi, nakuha na. Dang. Another word for compromise is lightning strike. Hindi tinira. fear grows. yung computer. Wala pa tayong dalawang oras. The more your fear grows, the smaller you Hmm. alanganin na, alanganin na. Sana manalo kami. Wala pa akong lighting eh, kaya ayaw mag... Ayaw mag-bounce eh. Ay, sumabog. Give life to magic, not magic to life. What limits you is not magic itself, but the way Inuuna ko naman eh, talagang namamatay lang ako. I know who I am, and you will soon know it. Hindi ko ma-range, ang bilis niya. First skill, tira, tapos first skill na naman. Titira na naman siya. So, siyang galang yun, basta. Another word for compromise? Lightning? Another word for compromise is failure. Tinefli yun. Ung-ung ka ba? Request backup. Mag-SS lang yun. Makikita na ako sa bush nun. Doon na lang kung ano yung mapatay natin. Tirahin na natin gagawin. To change the world, start by changing yourself. Give life to magic, not magic to life. alanganin, <laughs> alanganin, pero lamang na kami. Pero yung tore namin, alanganin. I know who I Putang ina, patay tayo, pre. Nako, talo, talo, guys. Talo. Pangit, pangit. Nahuli pa tayo kanina. Putik na yun. Talo, talo. Sakto na ulit. Sayang, sayang. may frameable. Ano, pang pang pa cool down. Kasi alam mo na. Okay, bago tayong hero si Joy. Si Joy to the world. <laughs> Time to drop them. Uy, gagi, kamukha ni Nana. Kamukha ni Nana. Kamukha ni Nana, guys. Ba't ganun? bakit ganon. Nabili ko na lahat ng hero eh. Ilan na ba skin ko mga lo? 258, konti pa lang pero okay lang yan. Dadrap na tayo, dadrap na. Natalo guys. Naabot ako na yan, sana ako. Sana nag-clash na sila eh. Kaso, patay na ako. Hindi pa rin sila nagpa-clash. Time to drop the beat of the clash. The enemy is banished. Hmm. I am the power of light incarnate. <sighs> I didn't cure pain. Please, I Need some stitches? I can help. The ocean is not just our home. It is who we eh, are. sana makapag tayo. Para madaling manalo. 3,000 worlds. And not a single worthy foe. And not a single worthy foe. You should be ashamed for not trusting yourself. finds the golden crown. Come on, let's roll! Come on, let's roll! Experience the music of suffering. The two greatest inventions. pala tayo, guys. No matter what, na to, no? A man with a spear is a fortress. Oo din eh. Eto pag natalo pa to, last game na tayo. Pag natalo to, last game na to guys. Puro talo na susunod. Na-try ko na yun eh. Hehehehe <laughs> Laban pa sana kanina kung nakakapag-set si Tyrell kasi hindi nakakapag-set. Tinutulak lang siya ni, ano, eh. ni Akay. Inaantay pa kasi niya makumpleto yung vacuum niya bago siya magtulak eh. Kaya nakakaskill si Akay. Huwag mga ganun tulak na kagad eh. <laughs> Let's see who has the last laugh. your fear grows. Last game na to. Mag-out na tayo. Wala naman tayong assignment eh. Thank <laughs> you. gives life, not magic Magic is out of control. It Would you like to have a drink with me? Fifth na tayo. Another word for compromise is failure. The enemy has slain the turtle. <laughs> change the world, start by changing I know who I am, and you will see as well. What limits you is not magic itself, but the way you use it. naman tayo. Bawi na lang next time. Ayan, 355. Okay, nadagdagan naman ng ilang points, guys. <laughs> okay lang yan. Kaso bumaba yung anong rank natin. Top 2 na lang, top 1 yan dati. Awit, awit na. Galing nung ano, laging nakakabangga. Ang tanggala. Nagpapaalam na tayo mga loan. Wala din yung sweldo natin eh. Wala. Walang wala. Hanggang ngayon wala pa. Baka naman. <laughs> Baka naman. Baka naman si Idol Palayot. Ayan, magpapaalam na ako guys. Maraming maraming salamat sa mga tumambay, mga lod, tsaka sa mga nag-like and share ng live stream natin, mga lodi. Magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, maaga tayo ngayon. Malibag Gaming, signing out na tayo guys. Don't forget, stay yummy always, mga idolo. Reign supreme, mga lod.